अब यो अक्सिजनको मात्रा शरीरमा कति हुनुपर्ने र कति भयो भने चाहिँ अस्पताल जाने भन्ने कुरामा ठ्याक्कै एकै शब्दमा भन्नलाई चाहिँ गाह्रो छ यसलाई चाहिँ विभिन्न परिस्थितिअनुसार भन्न सकिन्छ जस्तो भनौँ हामीले चाहिँ एउटा दम भएको बुढा बुवा आमा हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँको सेचुरेसन लेभल चाहिँ हामीले बयानब्बे चौरानब्बे खोजेर हुँदैन किनभने उहाँहरूको फोक्सो अलरेडी पहिलादेखि नै बिग्रेको हुन्छ तर उहाँहरूको उसमा चाहिँ हामी हस्पिटलमा आउनु पनि हामीले टार्गेट कति राखेको हुन्छ भने पचासी पर्सेन्ट राखेका हुन्छौँ होइन त्यो भएकोले गर्दा व्यक्ति उहाँहरूको चाहिँ अरू रोगहरूको अवस्था होइन र उमेर त्यो अनुसार पनि फरक फरक हुन्छ तर पनि हामीले अब जनमानसमा भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छौँ भने पल्स अक्सिमिटर जुन मेसिन हुन्छ त्यो मेसिन यदि चाहिँ सही तरिकाले रिड गर्न सक्यो भने सही तरिकाले चाहिँ प्रयोग गरेर उसले सही चाहिँ त्यसको अङ्क दिन्छ भने होइन त्यसमा चाहिँ हामीले बयानब्बे पर्सेन्टलाई हामीले चाहिँ कट अफ पोइन्ट राख्दाखेरि हुन्छ त्योभन्दा कम भयो भने अब त्योभन्दा कम भयो तर चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ समस्या केही छैन समस्या के हुनुपर्छ भने शरीरमा अक्सिजन कम भयो भने सास दर बढ्ने होइन अथवा छाती दुख्ने उकुस मुकुस हुने लामो वाक्य बोल्न नसक्ने होइन त्यो खालको स्थिति भयो भने यदि सेचुरेसन अक्सिजनको सेचुरेसन बयानब्बे त्रियानब्बे चौरानब्बे देखाए पनि हस्पिटल जानुपर्छ किनभने उहाँलाई चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ पल्स अक्सिमिटरले चाहिँ राम्रोसँग रिड नगरेको हुनसक्छ अथवा त्यो लगाएको चाहिँ ढङ्ग नपुगेको पनि हुनसक्छ होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ म के मेसेज दिन चाहन्छु भने एकचोटि आउने बित्तिकै चाहिँ रिड गरेर त्यो रिडिङलाई लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै डिसिजन गर्नु हुँदैन केही समय वेट गर्नुपर्छ है र होम आइसोलेसनमा भएका कतिपय बिरामीहरू चाहिँ सङ्क्रमित बिरामीहरूले अक्सिजन पनि लिएर बस्नु भएको छ घरमै मेरो सल्लाह चाहिँ के छ भने सम्भव छ भनेदेखि अक्सिजन लिन पर्ने बिरामीहरू अस्पतालमै आउनुपर्छ र उहाँहरूले चाहिँ अस्पतालमै ट्रिटमेन्ट लिनुपर्छ होइन अब त्यो सम्भव छैन गाह्रो छ अथवा चाहिँ नि अस्पतालमा बेड मिलेन भनेदेखि होइन प्रत्यक्ष कुनै डक्टरको चाहिँ नि सरसल्लाहमा चाहिँ निगरानीमा राखेर मात्रै हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केही समयलाई चाहिँ उपचार गर्न सक्छौँ तर पनि मेरो अनुरोध के छ भने सकेसम्म अस्पतालको बेडहरूमै आउनुहोला अस्पतालबाटमा बेड छ कि छैन भनेर सोधेर होइन बेड छैन भनेर चाहिँ घरमै बसिरहने काम गर्नु त्यो चाहिँ उचित हुँदैन त्यसले चाहिँ बिरामीको अवस्थालाई गम्भीर बनाउँछ र गम्भीर अवस्थामा आएको बिरामीलाई हामीले चाहिँ बचाउन धेरै नै गाह्रो हुन्छ